martxoaren amazazpieko bilera batera ditu Erantzun ona izan du gutxienez hezkuntzaren erdia baino gehiago mobilizatu gara eta atera gara grebara. Ikusi dugu ikastetxeetan gaurko jardunaldia ez dela arrunta izan, izan da egun berezi bat goizeko konzentrazio oso esan izan da hemen Iruñan eta baita Nafarrosoko herrietan ere Tutera, Lizarra, Altsasu, Donestebe eta Tafaian. Kalitatezko askuntza eta kalitatezko ezkuntza eskatzen dugu. Azkenean ezkuntzaren kalitatea isladatzen da gizarte osoan eta horretarako ari gara. Gure lan baldintzen hobekuntza da horretarako gauza oso garrantzitsu bat, baina azkenan reperkusioa du gizarte osoarengan. Gain zama momentu honetan batez ere zama burokratikoa esageratua da, ez da langile baten jardunaldi arruntean sartzen, gainditzen du etxera Guretzako izkutuko lan ordu hori gehiagizkoak dira eta horri murriztea eskatzen dugu lehen bai lehen. Bestalde, ratioak, Europa osoan ratioak bajuagoak dira, gelako ikasle askot gutxiago daude, hori dago mendatuta dagoena, ingurukorkidegoak orkidegoak hori egiten ari dira, eta hori ezinbestekoa da ikasle bakutzaren realitatea hartatu al izateko. Ogoita bost, aurretalen ezkuntzan, ogoita marreti gora bigarren ezkuntzan gehiagizkoa da, mm, modu guztietan, eta hori jaiztea da zerbait urgentea. Elkarrizketa hau da, elkarrizketa fiktizio bat badelako norabide bakarrekoa, eta da, ezkuntzak sindikatuak biltzen gaitu informazio emateko, baina badira lau urte ez duela sindikatuokin ezer ere ez negoziatzen. Aitzakia da, dirurik ez dagoela, eta hori ez da egia, zeren aurrekontuen partidak azteko. Handiagoak izaten aldira, urterorako negoziatzen diren aurrekontu guztiekin, eta bigarrenik mugitzen aldira partidak batetik bestera, eta ez dira egiten ari, aitzakia hutsa da dirurik ez dagoela eta bestetik negoziatzen ari direla guztiz gezurra da. Hori ez da gertatzen ari. Thank you.